Γεια σας. Είμαστε η ομάδα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου που εδρεύει στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας. Από την προηγούμενη σχολική χρονιά υλοποιούμε το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών «Γίνε ήρωας του διαδικτύου». Τα αποτελέσματα από τα σεμινάρια που έχουν ήδη υλοποιηθεί δείχνουν ότι το πρόγραμμα της Google είναι ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι το 99% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν δηλώνουν ικανοποιημένοι ή και πολύ ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα, ενώ το 97% θεωρεί ότι ενδυνάμωσε τι γνώσει του για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και απέκτησε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να διδάξει στου μαθητέ του τι βασικέ αρχέ ψηφιακή ασφάλεια. Φέτο το πρόγραμμα αποκτά πανευρωπαϊκό χαρακτήρα, με τη συνεργασία και άλλων χωρών. Γεγονό που αποτελεί για εμά μία ακόμα πρόκληση. Και όλα αυτά τηρώντα όλε τι εγγύσει για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είμαστε λοιπόν εδώ για άλλη μια σχολική χρονιά να παρέχουμε στήριξη στους εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια δημιουργίας αυριανών υπεύθυνων ψηφιακών πολιτών. Γίνε ήρωας του διαδικτύου!